продовжую показувати свій препарат проти білокрилки. Тут е, ваші увазі грядки такі загущені. Тобто всі умови для того, щоб білокрилка дуже добре себе почувала. Ну, звісно, що вона вибирає крестоцвітні, тобто капусту. Тут її нема. Вона щось не дуже хоче на синенькій, коли є капуста. Е, чотири рази я обробив своїм препаратом листочки, от бачите, не повністю. Е, треба через пульверізатор наносити я щіткою зубна. Зубочистка. Там, де була висока доза, як бачите, листя покрутило. Е, але вони дієздатні і білокривки, ну отак має такий вигляд. Як бачите, її практично нема. Ну, тобто ця речовина впитується в листочок і інші шкідники також не можуть не можуть харчуватись листочками, тому що е, ліпідна та основа у них е, відбувається травлення, піщеваріння тому що вони не можуть їсти. Якщо отак от, от виглядає листочок, вони їсти не будуть. І лічинки не садять. Тобто діє доволі ефективно препарат. От ще є, тобто ще можна один раз обробити, ну це залишки. От на нових листочках, зараз я покажу, бачите, є. Тобто, якщо я зараз оброблю її, тут нічого не буде. Такої системної дії цей препарат не тільки від білокрилки. Ну, слізники їсти будуть, звісно. А от щоб е, виросли виросла гусениця вже навряд чи. От бачите, тут я помазав і вона трошки чіпляється. Тобто треба на весь листочок і менше концентрацію давати. А от на е, порівнянні того, що було, ну, бачите, тут видно, що я намазував і листочок чистий стоїть. Тобто препарат діє, нормально діє. Можна використовувати, нарощувати біокультуру і воно дуже непоганий результат. Я навіть вражений тим, що результат я ніяк не надіявся на якийсь результат, але він є. І дуже гарний. Тобто, якщо правильно наносить, тоді, як бачите, тут дуже багато я наніс, полосалась ліпідна, залишилась на листочку, але він функціонує. Не відбувається його повна загибель. Е, ніжні листочки, коли ще молоді по центру. Ось бачите? І ось тут трошки чіпляється білокрилка. Ну вже не так. Тобто ще менше концентрації навіть її не буде. Я спеціально зробив таку загущену Тобто річ йде не про агротехніку, а ну, робив всі умови, щоб вона розвивалася. Ця біла крилка, щоб було почесно. От бачите, листочок покручений, за того, що ліпідна частина препарата проникає всередину тканин рослини. Її трошки крутить. Але лісточок функціонує. Ось трошки, от бачите, сюди. От її обробити нічого не буде. Не буде і лічинок.